Tuhan raya. Ha keadaan manusia. Orang-orang zaman dulu Allah Taala peracu. Sebab apa tu? Sebab zalim. Lawan ajaran Nabi. Jadi bila turunnya ayat jadi botrian kepada orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir dunia. Yang Allah raya ni sebagai amarah Jangan duduk diraka lah pok puk mung atas muka dunia Jangan duduk buat maksiat Sama ada diri mung sendiri Ataupun buat ramai-ramai Di atas muka dunia Pas kalau kita tengok dunia pada hari ini Dipenuhi dengan maksiat dan diraka Siapa malah Sama ada orang kafir buat Hak tu hak cerak-cerak dah Orang kafir ni Allah Ta'ala cok moho siap dah Huak mung adalah huak zoleng Dan akan masuk di dalam api ni raka Janji siap-siap dah dalam dak tahu berapa ratus ayat di dalam Quran yang Allah wayak ha orang kafir kalau sekiranya Allah tak buka hidayah kepada dia maka duduk lagu tu lah cema dan duduk di dalam kegelapan Masya Allah ni orang-orang kafir Hono cerita saat ni orang kafir tu cirak-cirak dah dia buat maksiat sebab hidup puak-puak dia adalah hidup cema hidup kotor akidah cema cara hidup tak tenuh walaupun cerdik bijak yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang kafir tapi maksiat ada juga dibuat oleh orang-orang Islam orang Islam yang diakur kepada Allah maka Allah pun orang sebagai amare dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ayat 58 dan 59 surah al-qasas belum pada tu sikit Eh, seperti mana saya cerita kemarin katanya ayat 57 adanya sebab boleh turun ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala firman orang-orang Arab sebahagian orang duk kecek katanya kalau sekiranya kami turut ajaran yang disapa oleh Nabi saw alaihi wasallam pokok kafir musyrikin Mekah katanya kalau sekiranya kami turut ajari kamu hei Muhammad nascaya kami akan dihalau keluar dari bumi Mekah Allah Ta'ala pun rakyat katanya ko, kami jadikan Mekah ni adalah suatu tempat yang aman sentosa baik rezeki-rezeki dari seluruh pelosok dunia akan mari sapa di sini tak takut gapo lagi Begitulah. Dalam uh, eh, eh, kitab Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi duduk di muka di 284. Ayat ni dia sebut katanya nazalat fil Harith bin Osman bin Naufal bin Abdi Manaf. Saya terjemuh lalu dah. Turunnya sebab seorang lelaki namanya Al-Harith bin Osman bin Naufal bin Abdul Manaf dia kata ataupun dia sebut kepada Nabi SAW dia katanya sesungguhnya kami mengetahui kami tahu katanya wahyu yang Allah Ta'ala buat turun kepada mu adalah kelum baru yang orang-orang Arab dia tak boleh terima orang mari duk kosek adab taklik yang orang-orang zaman dulu zaman tok nenek lagi duk amal amal amal amal latih-latih Nabi duk pergi ubah keadaan eh, cara hidup mereka. Sebab apa? Sebabnya pakak setuju belaka. Orang Arab kalau sekiranya siapa yang tak supo, maka dia hamak. Kalau kecek mudah-mudah tak ada tanah kubur tulah eh. Mung dia tak supo, aku tak muamalah dengan mung. Jual beli pedak, mung mati tak boleh tanah dalam kubur aku. Ha, lagu itulah lebih kurang dan tidak ada kuasa daya yang kami nak gi nak gi apa nak gi belawer dengan kon suan yai pada zaman itu ni Al Haris bin Usman bin Naufal bin Abdul Manaf kalau kita tengok kepada bin bin bin bin bin Abdul Manaf cie katanya yalah ratu sepupu poye waris-waris nabi juga sebab orang hendak menetai nabi pada waktu tu bukan orang lain sangat pak saudara dia waris waruh hak dekat belaka hak jadi orang yang dok menentang nabi ha ni iaitu uh, ayat yang ke-57 sebab boleh turun dia ayat pada hari ini ha. Tuhan raya ha keadaan manusia orang-orang zaman dulu Allah Ta'ala peracur sebab apa tu? sebab zalim Lawe ajaran Nabi jadi bila turunnya ayat jadi botrian kepada orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa ke akhir dunia yang Allah raya ni sebagai amare jangan duk dirakalah pok-pok mung atas muka dunia jangan duk buatlah maksiat sama ada diri mung sendiri ataupun buat ramah-ramah di atas muka dunia. Pak kalau kita tengok dunia pada hari ini, dipenuhi dengan maksiat dan deraka. Siapa malah? Sama ada orang kafir buat, hak tu hak cerak-cerak ada. Orang kafir ni, Allah Ta'ala cok moho siap dah. Huak mung adalah huak zalim dan akan masuk di dalam api neraka. Janji siap-siap dah. Dalam, tak tahu berapa ratus hayat di dalam Quran yang Allah wayak. Ha orang kafir, kalau sekiranya Allah tak buka hidayah kepada dia, maka duduk lagu tu lah cemar dan duduk di dalam kegelapan. Masya-Allah. Ni orang-orang kafir. Hono cerita saat ni Orang kafir tu cerak-cerak dah dia buat maksiat. Sebab hidup pokok-pokok dia adalah hidup cemar, hidup kotor. Akidah cemar, cara hidup tak tenuh. Walaupun cerdik bijak yang Allah Taala bagi kepada orang-orang kafir. Tapi maksiat ada juga dibuat oleh orang-orang Islam. Orang Islam yang diaku kepada Allah maka Allah pun royak sebagai amare dan berapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur dalam kehidupannya yang serba mewah dan seni lainnya senang lenang maknanya orang-orang zaman dulu Masya Allah pah, banyak mana Tuhan peracau pok-pok dia padahal gagah dengan harta benda banyak contohnya seperti korun seperti Haman nah Firaun yang ger jadi gergasi dunia pada zaman itu acu habis ha tu hai ayat katanya faminhum man aghraqna wa minhum man khasafna bihil ard ada ha, wa minhum man arsalna alaihi hasiba setengah daripada mereka kami tenggelamkan di dalam laut setengah daripada mereka kami apa telai ditelai oleh bombing dan setengah-setengahnya kena ribuk kena angin kena tu kena ni banyak untuk jadikan sebagai peringat teh maka itulah dia sifat-sifat tinggal apa ni tempat-tempat tinggal mereka terbiar tidak didiami orang sesudah mereka dibinasakan Makna jadi, jadi apa jadi mengerang dulu biasa jadi tempat yang maju di situ tapi apabila kena bala boleh tengok lagi zaman-zaman sekarang ni Orang belakang boleh tengok, oh di sinilah tempat yang Allah Ta'ala binasakan orang-orang deraka. Ha, maka, bila kita ditakdir oleh Allah Ta'ala boleh kita tengok tempat-tempat pasal itu. Kita kena ingat soal mopak, katanya benda ni ada di dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala beri amarah kepada condrulang, jangan deraka, jangan lawai ajari ya Allah, walaupun Nabi tak ada dah. Zaman sekarang ni Nabi habis dah, tak ada dah diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir dunia tapi ajaran Allah ajaran Nabi hendaklah setiap orang pakat patuh fikir molek pesenne, pesenne yang Allah Taala royak royak royak royak maka apa kecuali sedikit sahaja kecuali sedikit ni hubung daripada hak sak ni maknanya merang hacu habis kecuali setengah-setengah ya, yang masih lagi duduk ada lagi orang lagi duduk di tempat tu gitulah tu hal di dalam apa dalam surah suratul ra'd minha qa'imun wa hasid ada setengah-setengah tempat masih lagi duduk ada kesel-kesel dia qa'imun qa'imun artinya masih lagi duduk ada kesel-kesel tapi banyaknya hasid sudah pun hacur habis dah sebab tu ada di dalam surah As-Saffat ayat yang Tuhan pesan katanya setiap kali mu jalan atas muka bumi mu kena ingat katanya di bawah tapak kaki mu adalah kubur orang. Okay? Tapi mu tak tahu. Mu pergi situ pergi sini ingat katanya di bawah kamu kalau dia mu nampak boleh seperang tengok kubur manusia tapi di apa? Di kamuh oleh tanah. Sebab berlakunya gempa bumi, gotu ganing gotu ganing Suruh kita ingat semua Jangan dia buat maksiat Jangan dia aku, Jangan karuk Jangan lawai hukum Allah Ta'ala Dan sebagainya Tapi kalau kita tengok Hakikat yang sebenar pada hari ini Masya Allah banyak Yang orang buat maksiat Siang malam, pagi, petang Tiap-tiap hari, tiap-tiap tempat Atas muka dunia Dan sesungguhnya kamilah yang mewarisi mereka Mewarisi lagu mana? Kamilah mewarisi manusia sama ada hak mati patu hak tak mati masih lagi dia ambil sako, orang-orang zaman dulu hak dok buat benda no tak molek ha tu ada juga manusia hak molek-molek hak juru-juru kami mewarisi perkara-perkara yang molek dan orang-orang hak mati dah yang kesek apa ni kesek ataupun jasa-jasa molek hak pok-pok dia dok buat tapi orang duduk atas dunia masih lagi dia ambil contoh hak molek tapi ayat ni totok kepada perkara-perkara yang tak molek. Sebab tu benar hak orang mati dah, dia biasa duk buat zaman dulu hak tak molek, kita tak sah duduk ambil wak sako. Ha tu, tak sah duduk ambil wak saka. Seperti apa? Pasal adat-adat hak tak molek. Kalau orang-orang pasal bomo-bomo ya katanya eh, teri, apa moyong, apa lagi? Bide. Ha jenis-jenis pasal ni saya biasa duk dengar ni daripada setengah-setengah tok bomo ya ya, ya bila sampai 10 perkara kita pun tak ada duk tangcai dengar sangat tapi dia royak gotu ah, goni gotu goni gotu goni ha dia kata ingat molek ni benar-benar pasal ni hak orang tua dulu dia tak dia tak wisaka maka jatuh kepada anak cucu dia nantilah kena goda kita pun duk dengar eh goda ke manalah ha tu sebab tu dia kata benar-benar pasal ni hak orang tua duk buat kena ada mana-mana sore dari kalangan anak cucu kena terima saka daripada hak orang-orang zaman dulu hak ni tak ada tak ada dalam nas tak ada dalam hadis tak ada dalam syariah royak katanya kena duk ambil saka gaga zami dulu bukan saka duit harta dak ni saka hak pasal panah pandai abek tu lah pasal bida pasal teri moyong gotu goni gotu goni dak dak dak dak dak kita kena ingat katanya ajaran Allah ajaran Nabi adalah tetap kena masuk di dalam jiwa kita bukan saka orang-orang tua Hak kena duduk sapa kepada anak cucu. Pas tu benda-benda hak tak molek, hok orang tua zaman dulu duk buat. Tahu kena tahu tahu tahu habis. Bu jadi cuci sungguh akidah kita, perbuatan kita, amalan kita, pegangnya ke pun, cuci sungguh. Itulah Nabi usaha buat perabi jahiliyah yang ada pada orang-orang Arab. Saya yakin tak? Siapa yang ngaji sejarah jahiliyah dia boleh tengok sosok benda orang Melayu kita duk buat ni satai kuku ciri orang Melayu kita duk buat sikit lah kalau nak banding dengan jahiliah zaman-zaman dulu duk buat banyak orang zaman dulu duk buat nak pergi mana-mana kena tok apa tok tok tok apa titang eh aku jalan ni kena kedok turun tangga dengan kaki kanan jalan seduk Ha tu. Nampak nate lakah batah supaya orang-orang Melayu kita duk pergi eh? jewok lakah batah. Ya nak gil lolo lah dah. Kuat pusing kereta semula klik. Sebab apa? Jewok lakah batah. Ha. Saya biasa sekali. Bawa motor, molek-molek jewok lakah. Orang sia duk di belakang saya. Bawa motor kah bro, ya nampak jewok bro. Nak ingat jewok. Kejut kita. Ah, nak berde kita apa? Nak kaya berat motor eh ni. Ambil ke dia, jawab. Kita mari mikir, Masya Allah. Dengan orang Melayu kita, takut ke berjawab, pusing kereta, pusing motor semula, tak boleh lalu. Sebab apa? Suwe majar. Tak kau sialah. Yang igak jawab, belah perut makan ke dia. Itu ha, nak ayat katanya. Lama orang Melayu kita duk mikir gotu, mikir gotu ni. Ayah-ayah, saya dah ingat ni, wah-wah orang tua. Ayer mana dia jatuh atas jemur pakai mapuh lalu dah. Pakai mapuh lalu dah. Tak ada kena buat apa dah. Sebab semelih pak tu ya kia katanya langrai nak masuk suwe maja nak nak naik atau umuh. Ni orang-orang Melayu kita dak pergi. Bo makan sekali dia dalam hidayah tu lah belaga tangan ting. Ah siap ni. Ada orang nak mari ni. Ha tu. Gitu. Ni nak ayat katanya benda yang orang kita masih lagi dak pergi terang dia orang-orang pandai acan ke orang apa terang buat wikcai tengok katanya adat istiadat orang Melayu kita duk buat tu gapo kata hak pasal menyalahi dengan agama dan kadang-kadang dia hok ni tak ada menyalahi dengan agama alhamdulillah nah masa ada sikit lagi Allah pun ayat ayat 59 dan tidaklah menjadi kebiasaan eh, Tuhanmu membinasakan mana-mana negeri sebelum ia mengutuskan ke ibu negeri itu seorang rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami. Ni Allah yin yan. Jamin katanya dia tidak akan seksa mana-mana klum manusia yang duduk di tiap-tiap negeri, tiap-tiap tempat. Sehingga bila tu? Sehingga rasul sapa ke situ. Pas Nabi Rasul ni banyak. Nabi dengan Rasul ni banyak. Sepang saya duduk royak lepas-lepas mari dah lah. Adanya pak ribu orang Rasul. Nabi. Capa dua-dua tu selalu lah. Rasul dengan Nabi. Masya Allah. Sebab tu tu saya katanya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tiap-tiap umat tak luar tak sunyi daripada rasul yang memberi ajaran dan amaran bermaknanya setiap orang apa ni setiap tempat atas muka dunia pada zaman dulu adanya rasul adanya nabi duk teren ajar nasihat wayak tapi kalau sekiranya manusia orang duduk di tempat tu tak dengar juga ajaran nabi deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Tuhan pun royak. Dan tidaklah menjadi kebiasaan eh kami membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Ha ni tengok. Ya, Yalah tu. Dia kena azab ataupun kena bala. Ceh dah lah katanya situ adanya kezalimi yang manusia duk buat. Boleh jadi sore, boleh jadi ramai-ramai, boleh jadi duk sepakat nak buat maksiat, nak buat benda-benda yang berlaku apa ni? Benda yang pok-pok dia duk setuju. Pas kita bosel zaman-zaman lah ni dak. Dunia masya-Allah berjudi benda biasa, corruption biasa, benda-benda hak menyalahi akidah pun biasa, hak haram jadi sehemai zaman lah ni. Allah bosel. Patu ke? Eh, tengok benda-benda mabuk. Dah arak-arak jadi biasa dah. Dalam ketong jadi biasa. Pas ni nanti duk tunggu ganja pula. Ha tu belah-belah duk tunggu bila nak berlaku. Sikit lagi kena serupa dengan ulama pada zaman dahulu dia royak katanya manusia akan galah sikit lagi. Tino jate, jate dengan jate, tino dengan tino serupa dengan menate. Pas kita tengok dah zaman-zaman lah ni mak saleh duk buat orang tu orang ni duk buat duk pukul gambar bubuh dalam rabob YouTube dalam gapo dalam rabob internet boleh katakan biasa jadi biasa dah zaman-zaman lah ni masya-Allah pas sikit lagi nak jadi gapo tak tahu anak cucu kita apabila kecin kum kei dengan benda hak duk tengok orang pakak duk buat maksiat hani bosel takutnya Allah taala waktu turun bala wal iazubillah InsyaAllah akan menjadi amare kepada kita dan akan menjadi satu hidayah yang kita pakat-pakat beringat dalam ha cara hidup kita mudah-mudahan Allah taala rahmati dan mencucuri kebaikan kepada kita semua wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh